dans cette nouvelle vidéo de Shibuntu. Welcome to new Shibuntu session. Il paraît qu'il faut faire appel à l'action, donc abonnez-vous. You know that call to action, so subscribe. Lâchez vos plus beaux commentaires. Les deux best Et activez la cloche pour les prochaines vidéos. And activate notification for next video. Bon, bon vidéogramme Vous êtes là, lâchez un commentaire pour le référencement. Et les recommande pour SEO. Un simple cœur, ça suffit. On le répète, c'est important. Abonnez-vous. And subscribe, it's very important. A bientôt. Au, revoir.